huyo baba tulimwona sisi mule ndani alikuwemo humo ndani mwake. Huyu huyu binti alitoka kule senta akaja kimbia kuja kufika mpaka hapa alipotoka mle ndani akaanza kulia. Wakati huo mabodaboda na, na watu wengine walisambaa kwenye mtaa kwa ajili ya kumsaka. Bila shaka tulivyofika kwenye nyumba yake tulimkuta alikuwa lililotokea la kijana kumuua mzazi mwenzake. Kwa hiyo tumefika nyumbani ambapo walikuwa wakiishi huyo mwanamke, na tunazungumza moja kwa moja na jirani ambaye anaishi maeneo haya ili atueleze pengine ni nini ambacho kimetokea. Dada, habari yako? Naitwa ah, tuna taarifa tumepata kuhusiana na dada ambaye amefanikiwa. Ali jamani, yuko kelele. Tunachokifahamu kuhusu ni tukio, dada mimi ndo nilikuwa mfanyakazi wake wa hotelini. Baada ya hapo sasa, ilikuwa ni siku kama ya Jumamosi usiku, sisi ndo wafanyakazi wake mimi ukitaka kufunga, sisi tuna haraka na funguo kuondoka na kule nyumbani aka sisi tunajua mambo yote maana tukishamka asubuhi unafika unaenda kuimea unaanza kupika. ye bosi wetu ndo anafuataga ndio wa mwisho. Nikafika nikaenda dukani nikaanza kuimea kila kitu, nikaanza kupika nikijua hivi mwenzangu muda fulani afanye atakuja, nikaanza kupika kupika hapo Baadaye baada ya hapo, kwanza aliniambia waamka asubuhi sana, wakati wenzao hawapo, ufue nguo zako na nguo nyingi sana ufanye jufue. Na mimi nikamwambia haya, nikaamka kweli muda kama saa kumi na mbili nikaanza kufua nguo, nimefua nimefua, baadaye ndo nikaja kuanika sasa hapa nguo ndo kwake. Nikuja kuanika nguo, nikarudi kutana nyumbani nikaendelea tena kuanza kufua, ndo nikaja kumkuta mtoto amekaa hapo mlangoni akilia, kamuza nalilia nini, ndo ndo huyo mtoto akawa amenifuata ambapo napoishi mimi, nikaongozana naye. Baada ya hapo nikaendelea kufua na huyo mtoto akaanza kuwa anachezea chezea maji humo kwenye beseni, unaona. Baada ya hapo mtoto akawa anaongea ongea sasa maneno, mnyasa, sikuendelea kumfuatilia sana. Alikuwa anaongea maneno gani? anaongea akili mama kufa unaona. Sasa mimi sikumfuatilia sana, maki yule ni mtoto mdogo, ana miaka kama vile miwili, hata kama hata miaka mitatu sana, mdogo. Nikaendelea sasa na kufua pale. mwambie kamwambia labda una njaa. Anasema hamna. endelea kufua, nikaendelea kuandika nguo. Yule mtoto tena akarudi pale mlangoni, kwenye mlango wao, akaanza kugonga anagonga, anasema mamangu, naomba unifungulie, mamangu, naomba unifungulie. Nilipomaliza kuanika nguo kwenye kamba, kanibidi na mimi pale mlango nifanyeje, niendepo. Mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani, nikamuita dada, dada, dada, fungulia, mtoto analia Kona mlango aufungulie kindani. nikaa nimetoka na nani yule mtoto hadi pale nyumbani kwangu ninapokaa, kafika nilikuwa na phone kawa, na katoto kangu kengine kapo kadogo, kawaambia nyie, twendeni wapi center, kaanze kupika, kawachukulia nani na chai. Sisi siku hatukupika chai, kawachukulia chakula vitumbua. Kuna mdada anauza pale vitumbua, nikaja kuwapatia chai, wakaanza kunywa. Huyo mtoto tena alipofika tena pale center tena akaanza kuongea tu yale maneno, anawaambia watu amama ah, akufa, ah, unaona Kamwambia wewe unaongea maneno gani hivyo wewe? Huko kanacheza huko kanakimbia, unaona. Mimi kaendelea sasa na kazi zangu. Nimeendelea hapo Kibadia, kuna mama mmoja kama kamepanga naye safari ya kuondoka naenda msibani. Sasa ulipofika ule muda, huyo mama akaja naye kama ameenda kuhemea. Ulipofika ule muda, ananiulizaje wewe Kili, huyo dadako yuko wapi? Kamwambia yuko nyumbani amelala, ila mimi nimejaribu kumgongea mlango, amefunga tu mlango, umefungiwa kindani. Akasema haya, ndo akasema basi ngoja nimwambie huyu aende kwa wapi kule nyumbani. Akamwambia wewe twende wapi msibani? Akasema yeye eh, hata mimi mwenyewe aliniambia nitangulia hotelini kute nafanya nikute napika sifungu tunalalaga nazo sisi wafanyakazi wake. Akasema ah ngoje nikamwanka ngoje sasa nimwagize nani kijana wangu waje akafanya akafanyaje akamuite ndio yule kijana wake sasa ndio akawa ametoka akaja anakimbia sasa hadi wapi hadi huku alipofika pale nyumbani kwake ambapo alipokuwa anaishi ndio akaja akafungua mlango ndio akakutana naye wapi hapo sebreni akaja akaniambia je kili na mimi be nimemkuta yupo ila amelala sebreni na damu zipo na mimi wewe nikaacha chakula hapo jikoni pale hotelini, ndo nikaja nakimbia hadi hapo hoteli huko nyumbani kwake, kumkuta kweli, tukaongozana watu wengi, kumkuta kweli amelala hapo sebuleni na damu zipo vivuja, watu wakaanza kulia nini nini. Mi sasa sikujijua nini kibadia, mimi nimepoteza fahamu, nimepoteza fahamu. Sasa hapo <clears throat> ingia mnaenda na watu, wakaingia watu wengi, wakaanza kumwangalia nasema kweli, mtafanyaje? Amefariki. Sasa nikaanza kulia chakula, nikakaacha hotelini. Alikuwa kuna dada mmoja kwa tunafanya naye kazi, alikuwa ni Eliza na mwingine tena alikuwa ametoka jina yeye kana anaitwa Veronica, unaona. Ndio sasa ndio hivyo tu sasa, ndo tukaanza tu kulia tu, watu ndio wakakusanyika sasa hapo ndo kibada yake katoto nilikuwa kuanda kwa babake, ndo akaanza kukatafuta. Nilikakuta yule mtoto nimetoka naye kule hotelini huko, nimeshuka naye Alisema huyo mtoto alimtafuta sana, watu wengine walikuwa hapo hivi wanatengeneza mambo. Alisema huyo baba tulimwona sisi mule ndani, alikuwemo humo ndani mwake Yaani ulipotoka tulipomaliza tu kuanika nguo na yaka ametoka mule ndani mwake akafunga ule mlango. Mimi nilikuwa natambua hata sio ndio hayo hayo tu. Okay, uh, una aliyemuua inasemekana ni nani? Ni nani yake? mimi make, wali, make huyo mwanaume ndo inajulikana aliyemua ni mume wake. Okay, ulikuwa unamuona akija mazingira ya kazi au akija hapa nyumbani kwake? Huyo mbaba tunakofanyanga kazi hotelini anakujaga kila siku na hata hapa tu kwake anakujaga. Ndio maana nilipomuuliza yule mtoto nikamuuliza, kwani humo ndani kuna nani? Akasema kuna baba. Ndio maana nikapoteza, nikajua huyu ni nani, ni mzazi mwenzake. Awezekana yule labda kawasumba, kafanyaje, wakamtoa nje huyo baba hata hapa nyumbani kwake anakujaga hotelini, anakuja anakula, anaondoka, wanatata pembeni, wanaanza kuzungumza. Sisi tunajua ni mzazi mwenzie, unaona. Na huyo mama alivyokuwa naye alimkataa, akasema aachane naye. Baada ya kuachana naye huyo mama ndo akaja naye akatafuta sehemu yake, ndo hapa hivi ndo akawa amepanga naye sehemu yake, ila mwanamke akawa ameshamkataa mwanaume, ila mwanaume mwana ndo akawa bado anamtaka nani mwanamke, unaona walishawahi kugombana pengine kulingana na matatizo ya kifamilia yao? Eh, waligombania huko kutana hotelini, huko kazini, huko tunakofanyia kazi. Kwa muda ambao umefanya kazi na huyu dada, kuna viashiria vyovyote ambavyo ulikuwa unaviona ambavyo pengine unafikiri ndio vimesababisha tukio la kumuua mzazi mwenzake? Mimi, mimi nikiangalia kwa kweli kuhusu hili tukio huyo baba mwanamke sijui mwanaume ndo alikuwa anamtaka sana mwanaume, ila sema tu mwanaume ndo alikuwa na anakuja pale, akishaongea tu neno moja anakaa anakaa anakuwa mkali. Akikuta yule mtoto hayupo pale mazingira ya hotelini, anaanza kumgombeza mwanamke, ila mwanamke hakuwa naye tena mahusiano baada ya kuachana, ila mwanaume alikuwa anakuja na anamlazimisha warudiane, mwanamke naye anakataa hivyo hivyo Anaweza hata akatoka kule hata hotelini tukafunga usiku tunakuja kulala nyumbani. Anamfuata hata anamwambia na, na shida na wewe. Wewe ana, ana, anashinda kubishi maana ni mzazi mwenzia na anamjua yule baba ni mkali. Anazidi afanye jati anamsikiliza. Baada ya kutokea hilo tukio sasa, hapa nyumba ilikuwa hali ilikuwa mimi ah, kwa kweli nilisikitika sana baada ya kukuta hivi, hata mimi mwenyewe hata sikutegemea kama itakuja kutokea mambo. Baada ya hapo mimi nilikuja hapo, huyo mama kaka hapa ndo nikamuuliza, wewe mbona huyo mtoto analia hapa mlangoni, yake yuko wapi? Akasema sisi tumemkuta tu hapa, amekaa tu hapa mlangoni analia. Baada ya kutokea msiba huu, nini kilichoendelea? Sasa baada ya kutokea sasa ndo, ndo ndugu zake sasa wengine wakaja ndo ikatubidi tusafirishe na nili mwili wa marehemu ndo tuliusafirisha sisi, tumerudi jana kwa kutoka kwao na marehemu. Polisi ah, polisi pengine walifika maeneo haya au ni nini ambacho nakikumbuka mimi hapa maake nilizilai mambo mengine kwa kweli, labda walikuwa watu wengine ndo waliweza kushuhudia. Mimi nilikuwa na zirai mambo mengine, kwa kweli mimi yalinipita ila kuna wenzangu ambao waliokuwepo hapa. Mwanaume Wakati, wakati unaingia ndani kutazama mwili ulikuta na majeraha sehemu zipi? Waliingia wengi, mimi nilimwona tu jicho alikuwa amechoma, sijui kisu, jicho kile limetokezea nje. Baada ya kuona ile jicho sana, na mimi nilikuwa nimefanya hivi, nimezimia. Alafu inaonekana kama vile kwenye sehemu za asili kama Sujali alimuingilia ali Sujali ndo akawa amemfanyizia na mambo yale. Alafu tulimkuta amefungwa kitenge mdomoni, huko, kitenge kizima alikuwa amemfunga mdomoni, alikuwa amemchoma jichoni, jicho likatokezea alafu shingo ilikuwa kama vile alikuwa ananandilia, anaizungusha hivi kitu vilikuwa hivi imezunguka shingo lake. Kwa taarifa ulizonazo, huyo huyo bwana alikuwa alifanya tukio hilo? Mimi kwa baadaye nilipokuja kupata fahamu, ndio ikajulikana hivyo mbaba walimkamata, walimkuta nyumbani kwake, na yeye anajifunga kitanza ajining'inize hiyo na naye ajimalizie, sijui ndo kambe ndio ikawa imekatika, na watu ndio wakawa wamefika pale, ndio wakawa wamemkamata. Sasa tukio hili limetokea kwenye nyuma ya nyumba hii ninayoiona sisi tulikuwa hapa, tulikuwa tunashusha mbao, hatukujua kinachoendelea kwa baadaye huyu huyu binti alitoka kule senta akaja anakimbia kuja kufika mpaka hapa alipotoka, mle ndani akaanza kulia. Sisi hapo tukashtuka hapo kwenye mbao, kuna nini kilichotokea? Kuja pale nikashuka pale kwenye gari nikuja kumwangalia, kumbe mwanamke nikamkuta amelala, kuna damu ipo na kitambaa amejaribu kufutafuta yule mwanaume. Kilichoendelea hapa tena, walipiga simu polisi na mapolisi walifika wakaja wakapima wakachukua mwili wa marehemu wakaupeleka hospitali, na juma Jumatatu tulikuja mwili wa marehemu tukauaga, ukasafirishwa, mazishi yakafanyika nyumbani kwao. Wewe ni jirani wa maeneo haya, pengine ushe kusuhudia rapsha zote ambazo zikitokea baina ya watu hao kwa maana ya ugomvi? Mimi kwa, kwa kujua kwangu huyu mwanaume alikuwa anakuja hotelini pale kwa mama, na ugomvi uliotokea mpaka ulifikishana kwa mwenyekiti kwa mwenyekiti, ikabidi mwenyekiti akaamua kesi hiyo, akamwambia kwamba wewe unamfuatilia mwanamke aliyekashi mtuwahi kukataa Huyu mama akasema hivi, sasa huyu ni mzazi mwenzangu atakayekuja anakula asubuhi, mchana, jioni, hivyo hivyo. Lakini ukimkuta huyo baba hata akija hotelini anajifunika kali kuna masweta hivi yako yanapofia, lakini yeye ni mkimya tu, hata ukimsemesha ukimsalimia yeye anaitikia kwa shida sana. Ni hivyo hivyo, sikujua tena kinachoendelea zaidi ya hapo. Ndio tukio lilitokea Jumapili. kwa namna ulivyokuwa unamuona alikuwa ni mtu wa namna gani? Eh? ni shida wa ajabu sana kwa kweli, labda sigara ile sigara kubwa ndio ilikuwa inamsumbua sana. Ah, kwa historia ya maeneo ya Nyamadoge, pengine inasemekana kwamba kumekuwa na matukio ya namna hii ya kufanana, lakini pia ya kujirudia. Unaweza ukatuelezea pengine Watanzania wakafahamu kuhusu hilo? Uh, tukio jingine sijawahi kulishuhudia kama tukio hili. Uh, ah, wewe ni jirani hapa, pengine uh, nini ambacho pengine unaweza ukakizungumza cha ziada pengine ambacho watu wakifahamu? Kingine cha ziada nachoomba tu wanawake na wanaume. Mambo ya ugomvi ah, hayasaidii, yanatusababishia na kufika kwenye jela kwa ajili ya ugomvi. Unajua kwamba mwanamke akimkataa inabidi tu kate kona, si wanawake ni mia kidogo Tanzania, tatafuta mwingine. Inasemekana kwamba aliyetekeleza tukio la mauaji kwa mke wake naye alijaribu pia kujiua. Hebu tuelezee watu wa Tanzania pengine wajue kuhusu Eh, watu walitoka hapa wakaanza kumfuatia bodaboda, walienda mpaka nyumbani kwake, akamkuta amekunywa si madawa haya si ya vidonge, na amejifunga na kamba, lakini kamba yenyewe akaifunga kuwa ni ndefu. Sasa alipo kigonga kile kigoda, akashuka chini, kamba yenyewe haikumfunga sana sana, silikuwa ni ndefu, akamkuta tu hivyo amesimama hivyo. Uh, wito wako sasa pengine kuhusiana na matukio kama haya katika jamii zetu ni nini unachoweza kuzungumza? Kwenye jamii naona waomba tu wanyamatoke wajifunze na namna matukio yanavyotokea haya yanazalilisha sana huo. Ya kwangu ni hayo. Na walivyomchukua walipeleka wapi yule jamaa? Yaani walivyomkuta pale amening'inia, Walimpeleka kituo cha polisi. Sasa hivi uko wapi? labda yuko kituoni na, na ile kijana wake yule yule kijana mtoto wa, na, wa marehemu alipofika kituoni akasema kwamba naomba usinisamehe kwa jambo nililolifanya, usinisamehe. Anaongevu ni nani? Huye muuaji anamwambia mtoto wa, mtoto wa marehemu kwamba usinisamehe. Mtoto wa marehemu kwa kadiri alikuwa na miaka mingapi? yuko chuo cha Malimba anasoma. Na kwa kukadiria umri wa marehemu na umri wa yule baba ni miaka mingapi? Eh, lakini mama alikuwa ni mkubwa kidogo, yule baba alikuwa sio kafika 40 ah, ah. Semana sita. Mama wa 86. Eh, sasa yule baba sijajua kwamba ni wa mwaka gani lakini mwanamke alionekana kwamba ni, mkubwa kidogo. Naitwa Musa Manyelezo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyamadoke, kata Nyamongoro. Tukio lilitokea siku ya Jumamosi. Nilihabarishwa na mmiliki wa kaya mnamo majira ya saa tano dakika 26 kwamba kuna mama mpangaji ambayo yuko kwenye nyumba yangu amefariki kwa kuuliwa na mzazi mwenzie, kwa sababu walikuwa wameshaachana. Basi baada ya kupata hizo taarifa, niliweza kufika kwenye sehemu ya tukio, nikakuta mkusanyiko mkubwa wa watu na, na niliingia kuenda kuangalia kushuhudia, na nikakuta kule yule mama ameshafariki na baada ya kuuliza kwamba mhusika au mtuhumiwa yuko wapi, wakasema ameshakimbia. Kwa hiyo niliweza kutumia utaratibu wa sungusungu wangu wa kwenye mtaa wa kuweza kumfuatilia na mwisho wa siku tuliweza kumkamata akiwa ndani nyumbani kwake. Wakati huo mabodaboda na, wa, na watu wengine walisambaa kwenye mtaa kwa ajili ya kumsaka. Bila shaka tulivyofika kwenye nyumba yake tulimkuta aa, alikuwa amejipiga kitanzi kwa ajili ya kukufa na yeye, lakini mwisho wa siku tuliweza kumwokoa na kumchukua kwa ajili ya kumpeleka kwenye vyombo vya sheria zaidi, na mtuhumiwa tulimfikisha kwenye kituo cha Busweru na maaskari walifika kwenye tukio. OCC wetu wa Busweru walifika kwenye tukio kwa ajili ya kushuhudia na wananchi na kuongea nao. Kwa taarifa zaidi, ni kweli kwamba kwenye mtaa wangu tayari ni tukio ambalo limetokea kwa ajili ya huyu mama aliyeuliwa na mzazi mwenzake ambaye alikuwa ameshazaa naye mtoto mmoja. Kwa taarifa ya kuripotiwa kwenye ofisi yangu ya mtaa, ni mara mbili tulishakutana nao ofisini tukasuluhisha, na mwisho wa siku tukaambia kwamba kila mmoja akae kivyake, wakaachana. Lakini bila shaka kwa mazingira hayo hayo, wao wenyewe kwa sababu ni wanandoa, huwezi kujua katikati yao kwamba labda pengine walianza kutafutana. Okay, ni historia ni, ni, ni tukio la pili. Tukio la kwanza ni la mtoto kuuliwa na, na baba yake, nafikiri ni, ni tukio la, la pili. Ushauri wangu moja, ah, wananchi wanahitaji kupata elimu. Kinachopelekea kwa ajili ya, ku, ya kufanya matukio haya ni moja ya, ya, ya vitu kama unywaji wa pombe, uvutaji bangi na vitu vingine ambavyo vinapelekea kufanya hicho, kwa sababu watu wanapovuta bangi kinachangia kwa ajili ya vurugu kama hizo.